Umewahi kusikia kuhusiana na matendo ya hiari na matendo yasiyo ya hiari ambayo hutokea katika mwili wa binadamu? Leo kupitia Daktari Kiganjani tunaongelea kuhusiana na swala zima la chafya ama upigaji chafya kwa ujumla. Watu wengi hupenda kujizuia kupiga chafya pale ambapo wanapokuwa katikati ya watu wengine. Anaona kupiga chafya labda ni kitendo ambacho kitamfanya achekwe na watu ambao wamemzunguka. Kwa mara nyingine kupitia Daktari Kiganjani, karibu tupate elimu ya afya kwa ujumla. Mwongozaji ni ya Gabriel kupitia Daktari Kiganjani, na daktari anaenda kutupatia elimu ni Dkt. Ayubu Msalilwa ambaye hukupatia elimu na taarifa mbalimbali kuhusiana na afya kwa ujumla. Kwanza tufahamu nini hutokea mpaka mtu kupiga chafya na kwa nini tunapiga chafya. Je, kuna faida yoyote daktari? Tunapiga chafya kama sababu ambayo mwili wetu umeumbwa kujilinda, ni njia ya mwili kujilinda, ni tendo lisilo la hiari ambalo unafanya kusukuma hewa kwa nguvu kutoka kwenye mfumo wako wa kupumua eh, ili kusudi uweze kutoa nje kitu ambacho kimesababisha mtu apige chafya. Vitu hivyo vinaweza vikawa ni nini? Vinaweza vikawa labda ni vipumba vidogo vidogo au chembechembe ndogo ndogo sana za vumbi au zile pollen ambazo ziko kwenye maua, au wengine wanakutana na vumbi linaweza kawa la, la ukaa, wengine wanakutana na buibui, utando wa buibui na nini na kadhalika na kadhalika. Vitu vinaweza vikasababisha hivyo, wengine ni vumbi tu la kawaida na kadhalika. Sasa unapiga chafya ili kusudi kuweza kusukuma na kutoa kile kitu ambacho kimeingia kwenye mfumo wako wa hewa na kuweza kukereketa, na mwili wako unaamini kwamba hichi kitu kikiingia kienda kwenye mapafu kinaweza kikasababisha labda magonjwa mbalimbali, au kinaweza kikasababisha mtu ukawa hauko vizuri. Kutokana na maelezo haya, daktari, kuna madhara yoyote pale ambapo mtu atajizuia kupiga chafya? Baada ya kufanya utafiti mbalimbali za masuala ya kiafya, mojawapo ya madaktari wakubwa wa upasuaji wa mfumo wa pua, masikio na mdomo na shingo. Hawa madaktari bingwa ambao walikuwa chuo cha St. Louis huko Marekani ulifanya utafiti ambao ulileta majibu mbalimbali ambayo yanatufungua akili. Wao walisema kwamba ukijizuia kupiga chafya, cha kwanza unaweza ukasababisha kuumia kwa msuri unaosababisha wewe uweze kupumua vizuri, unaitwa diaphragm. Huu msuri maalum ambao uko chini ya mapafu yako ambao unakusaidia wewe mapafu yako yanavyokuwa yanajaa na kupungua na kutenganisha pia kati ya tumbo na kifua, huu msuli unaweza kuumia kwa wewe kujizuia kupiga chafya. Lakini hii kabla ya kuendelea hapa, ni kwa wale watu wachache ambao wana matatizo ya kiafya. Nisema kabisa hapa, kwa watu wengi ambao kwenye jamii ambayo hawana matatizo ya kiafya, kujizuia kupiga chafya kunaweza kusababisha tatizo, ila unaweza ukawa ni mmojawapo ya watu ambao unaweza ukapata bahati mbaya hizi zinazoziongelea hapa. Kitu cha pili ni kwamba kwa mtu ambaye alikuwa na matatizo ya macho au alikuwa na shida ya macho pressure pressure ya macho imekuwa kubwa. Sasa akijizuia kupiga chafya, mtu huyu anaweza kusababisha misuli mishipa yake midogo midogo ya damu iliyopo kwenye macho, sehemu nyeupe ya macho ikapasuka, na ikipasuka inaweza kuleta shida pia inaweza ikamsababishia matatizo mtu mwingine ambaye alikuwa na matatizo ya masikio, ikasababisha ile ngoma ya sikio kuweza kupasuka, inaitwa eardrum, inaweza ikapasuka, kwa sababu tunatambua kwamba masikio yana tube ndogo sana, inaitwa eustachian tube. Hii tube ndogo inafanya kazi au mrija mdogo unafanya kazi ya kusawazisha mgandamizo kati ya mfumo wa masikio na mfumo wa njia ya hewa kupitia kwenye pua. Sasa unapokuwa umezuia chafya, kama una matatizo, unaweza kuweka presha ile mgandamizo ukawa mkubwa ndani ya ngoma ya sikio na ngoma ya sikio ikaweza kupasuka. Kitu kingine ni kwamba kwa wale ambao walikuwa wana shida, wana matatizo ya shinikizo la juu la damu au mishipa yao kwenye ubongo ilikuwa ina shida, alafu wakazuia kuzuia kupiga chafya, basi watu hawa mishipa yao ya kichwani inaweza kupasuka kwenye ubongo inaweza kupasuka na hivyo kuweza kusababisha mpaka kifo kwa watu wengine. Pia tunasema kwamba watu wengine wanajizuia kupiga chafya, lakini chafya zimekuwa zikitokea katika mazingira ya ajabu kidogo. Kuna watu ambao wanapiga wana chafya mara nyingi wakiwa wanafanya mapenzi au wakiwa wamemaliza kufanya mapenzi, wamekuwa wakipiga chafya, utafiti unaonyesha hivyo. Sasa watu kama hawa, ile chafya wanaweza kuwa unazipiga zinakuwa ni maana kwamba zinasawazisha ile hali ya mgandamizo ambayo ilikuwa ndani, ile pressure ambayo ilikuwa juu wakati wa kufanya mapenzi inapungua na kuwafanya wawe sawa. Kwa sasa kama hawatapiga chafya kwa mtu kama huyu, inamaanisha kwamba inaweza ikamsababishia matatizo kusema ambako ule mgandamizo ulikuwa umejitengeneza kwa wingi. Kuna wengine wakipiga chafya huwa wanasawazisha vitu. Sasa kwa mfano, kuna watu ambao akipiga chafya kwa ghafla huwa inaweza ikamfanya akatoa mkojo au haja kubwa kama ilikuwepo kama ulikuwa na shida ya tumbo kwa unaharisha afu ukapiga chafu, unajua nini kinatokea, unaweza ukajikuta umeachia kwenye nguo ya ndani, au kama mkojo ulikuwa umekubana, unashangaa mkojo umetoka. Sasa kwa wale watu ambao wana shida ya mkojo, kwa mfano watu wenye tezi dume kama wanaume kwenye mfumo wa mkojo na kadhalika, hawa watu wakijizuia kupiga chafya inasababisha madhara zaidi, kwa sababu ukijizuia kupiga chafya inamaanisha kwamba presha au mgandamizo utajitengeneza kwa ndani zaidi na kumfanya huyo mtu sasa mkojo wake ndio utoke kabisa. Ni kushukuru sana Dkt. Ayubu Msalilo kwa ufafanuzi huo kupitia Daktari Kiganjani, lakini kiu yetu kubwa ni kuhakikisha tunaendelea kukupatia elimu wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia kupitia YouTube chaneli yetu ya Daktari Kiganjani pamoja na Instagram ambako napo tunafahamika kama Daktari Kiganjani. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kusubscribe ili kupata updates kupitia kiganjani mwako. Natumaini utakuwa umepata elimu ya afya ya kutosha kuhusiana na upigaji chafya. Mpaka wakati mwingine kupitia Daktari Kiganjani elimu ya afya kiganjani mwako.